Yeah. <laughs> tis weh iya, jangan yuk kamera sis kurangnya kan ketawa dibuat-buat dia nakut sumpah aja aku ketawa sumpah dibuat-buat action sorry aku ngajak masuk aduh saras kita udah cocok mau kita putus Oh, satu, dua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua, action. Kita udah gak cocok. Aku mau kita putus. Tapi aku gak mau, sayang. Ini anak Yo yo yo yo, thanks for watching and don't forget to like, comment and subscribe dan teman-teman buat kalian yang pengen lagi video-video macam ini kalian langsung komen di bawah. Oke, jangan lupa sebar ke video ini banyak-banyak. Ajak kawan-kawan kamu untuk subscribe channel ini teman-teman biar kita bisa mengembangkan nama Palembang ke mancanegara. <laughs> so, we're here and goodbye. Don't forget to like, comment and subscribe. Nani-chan, arigato na. キュ